igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa abaramukije mu ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi uyu ni umwami udasanzwe wo kwifatanya nanjye kugira ngo dukurikirane ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza e, ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi kivuga ngo ibindi byizigiro kivuga ati ibindi byizigiro ni kuvuga iki kuba dutangiye ngo ibindi byizigiro dusenge uhoraho gitandara kizima we ushobora byose mwami wavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icubahiro twese ibiremwa byose tubayeho kubw'ubushobozi bwawe nico gituma tuje imbere yawe njewe n'uyu data mbere n'abandi bene data bose bazokurikirana kino kiganiro uhereye kuri umwe ugashitsa kuri benshi uhereye uno munsi mbere n'imyaka byose mwami bose uze ubahe gutahura amajambo yawe no kuyagendera mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari ntegereje kubivuga ikigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ati ibindi byizigiro kugira ibindi byizigiro mu byigwa biherutse inyuma ushaka kuraba ibyigwa biherutse inyuma uraba hano hepfo uca uraba hepfo ukaraba ibindi byigwa bikurikira e, niba naho uriko urakoresha fesibuke woce cyane uriko urakoresha eh, yutubu ushobora gukanda hano handitse agakiza kuri bose kugira uce upenetra kuri paji dakeye kugira ngo ushobore kuraba n'ibindi biganiro bikurikira hama kandi abone irakenewe kugira ngo uzoshobore kuraba ikindi kiganiro kizokurikira kuko biza pare suite pare suite ok icigwa c'uno munsi rero kivuga ngo ibindi vyizigiro dufise mugenzi ibindi byizigiro dufise ni ibyahe nk'uko twabibonye mu byigwa biherutse igihe imana yari imaze kubona yuko icyaha cyamaze kuza kandi kubera yuko yari yarateguye inzira yesu azozamo kugira ngo aducungure ibi twarabibonye n'ikimenyamenya hariya mu itanguriro igice cya gatatu ku murongo cumi na gatanu imana yaciye ishyiraho ikimenyamenya nk'isezerano cyangwa ikimenyetso cyo gucungurwa inyankande hagati y'umuntu hamwe na satani hagati y'urubyaro rwa satani hamwe n'urw'imana imana yashyizeho ikimenyamenya yuko itegerezwa gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo icyaha ntikiganze muri wewe cyane ngo kiganze muri twebwe yaba nk'uko ibyanditswe byera bibyerekana nk'uko adamu yari yaje yarakoseje akagwa mu ikosa ryo gutumvira imana kandi akongera akikebuka akumvira imana muri adamu habonetsemo ibintu bibiri ukumvira imana hamwe no kutayumvira ubwo nyine iyi migwi ibiri yaciye kwigaragaza ku isi imana ihabagara abana bayo yari abana bayo bari babyawe na adamu hamwe na eva hariya mu igice cya kane ku murongo wa mbere gushikana cumi na gatanu imana ibigisha gutanga ikimaze kubera yuko bari baramaze kwigishwa be n'ababyeyi babo yuko hakenewe kugira ikindi kintu gisesa amaraso kugira ngo bashobore gukira eh, imana yari yabiberetse ngo abamarayika mbaju bamba baje kugira ngo n'akanyamuneza kenshi banezerewe kugira ngo bigishe bano bana bose ba adamu na eva ibyerekeye iby'umugambi w'agakiza ni kugira ngo umuntu ashobore kubabarirwa ibyaha hakenewe kuboneka ikindi kintu kiva amaraso kugira ngo gipfe ku bwabo adamu hamwe na eva ibi bakubitirwa kubyigisha abana babo eee eh, kandi abana babo bari basanzwe babizi imana rero irababwira ati mukwiye nawe gukora uwo mugirwa mugatanga ikimazi mukampa ikimazi abeli yari yiteguye kumvira umwanya n'umwanya nk'uko yari yarabyigishijwe na se na nyina kumvira imana yabarakaye ni ingeso za nyina na se zo kutumvira imana zahavuye zimubonekamo maze zimaze bimaze kumubonekamo kayini aravuga ati ikimazi n'ikimazi ntabwo ndi bugende ku mushumba wa mwene wacu hoya ahubwo ngiye gupfa gutanga ibyo mvise kubera yuko ndi umurimyi ndi butange ibyo mvise imana iri bagenzi ngaha aho icyaha kiva icyaha nta handi kiva kiva ku kugaba kwanga gusuzugurwa kwirinda kwirinda gushigwa hasi niho icyaha kiva yari yumviye kuba umushumba wa mwene wabo yumva nk'ibintu bidakunda kayini yumvise yuko yoba asuzuguwe kandi yafashe iby'imana yavuze nk'aho ari abantu benshi b'ubu nawe mugenzi kumure wowe urimo mbega iyo imana ivuze waba wumva gukurikiza nk'uko imana ivuze canke wihitiramo gukora nk'uko wigombeye mugenzi iyo imana ivuze ngo caha naho nyine ukwiye guca naho wocaha ukashika iyo wari imana yoye ikubwira ngo caha hano nshatse yuko uca nuko n'iby'imana bimeze rero iyi nkuru ya kayini hamwe na abeli ikwiye kutwigisha mu mugambi w'agakiza imana yashatse yuko abantu bagenda nk'uko yifuza nk'uko yoyo ibigomba apana nk'uko bagomba hategereza kuboneka rero igikoko kivisha amaraso kugira ngo abantu bashobore kwemerwa imbere y'imana iki gikoko cyapfa cyagereranywa yesu kirisita nk'umwami n'umucunguzi w'abantu bose bari ku isi mbere nk'umucunguzi w'isi yose n'ibiremwa byose ahambaye niwe yategereza kuza gupfa kugira ngo bashobore kubabarirwa mu gutanga ikimazi rero kivishije amaraso kwa kayini cyane abeli byari bifise icyo bivuze nta kintu na kimwe cyanditswe muri bibiliya imana yavuze kidafise icyo kivuze mwa kino gihe cyacu rero kayini agwa mu ikosa ryo kutumvira imana afata ingingo yo gushinga ikintu twokwitwa roberiyo iyo umuntu amaze kubona rero yuko ageze mu cyaha iyo umuntu amaze kubona yuko yaguye mu cyaha arondera kwirwanira arondera ibyo yokoresha kugira ngo yirwanire ntashaka kuva kuri kamere kandi kamere nta handi yerekeza abantu atari mu mahonero kubera yuko ariko nabwurutse kubera yuko nasanze na papa nuko kubera yuko papa yari umurozi nanjye nkwiye kuba umurozi kubera yuko papa yari umubeshi nanjye nkwiye kuba umubeshi erega ibyo biragoye nta n'uwo bishobora n'amajambo menshi menshi cyane e kayini agwa mu ino kosa ashinga ikintu twokwitwa roberiyo nk'ikirobeye cy'ubwigomeke ku mana yahisemo umutima wiwe kwakira satani muri we kugira ngo amukoreshe imperuka abakomotse kuri kayini bose babaye abantu babi mugenzi iyo wemeye ngo satani ukamuha icyicaro muri wewe kandi icyo cyicaro uba ukimuhaye ngo yongere yongere ayobye n'abawe yongere ayobye n'abazogukomokaho bose mbere yongere akoreshe wewe kugira ngo ayobye igisagara cyose mugenzi satani iyo umuntu yamwihaye n'abantu bakamwiha ntananirwa no kubayobya ashobora no kubobya n'abantu bose batuye ku isi hamwe byoba bimushobokeye kubera yuko igihe kayini yerekeje hariya mu gihugu cy'inoni hariya mu itanguriro igice cya kane niho babyerekana yahise yubaka igisagara ijambo ry'imana rivuga ngo abantu byaro kwa kahini barikora barisiga yari imisore myiza bambara za deshire yari imisore yikubita twari twase hamwe n'ibindi hari abantu hari abakobwa bamwa kino gihe eh, batwagwa na deshire reka nababwire yuko iyo umuntu yambaye deshire hajya urinze wambara deshire impuzu ukayimomora ntabwo biva ku kindi ikintu cyose umuntu akora kiva mu bwenge uko ukoresheje ideshire rero yamomotse bisobanura yuko n'umubyeyi uri deshire ni uko bimeze iyo umuntu yicishije amatarasi bisobanura yuko mu bwenge bwiwe hariyo tarasi iyo umuntu yinywesheje jogo ni kuvuga ngo urabona ukuntu banywesha za jogo bakazinywesha badisongora kurya nyene niko yerekana yuko ubushobozi bwiwe iyo buri kubwegera hejuru ku rwego rwo hejuru bubandanya buba butonya cyane gusumbya ni kuvuga ngo uwo muntu ntacamaze rero dusubiye mu ruhande rwo kwa abeli kubera yuko abeli yafashe ingingo nziza yo kumvira imana nibyo kayini yaramwishe atamuhoye itongo atamuhoye ikintu kinaka kiboneka ahubwo ububi satani yari yashize muri kayini nibwo bwatumye kayini afata ingingo yo gusimbira kuri mwene bakamwica mugenzi ni ukuri ukuri ndakubwiye iyo umuntu ari mu cyaha nta n'ikintu na kimwe atwokora hari umuntu akora ikintu kibi abantu bagatangara bakumirwa bakavuga ati mbega biriya nturiya yabikoze wapi bagatangara mugenzi ndajyana kubwire yuko satani iyo wamwihaye ukamuha rimwe gusa ukamuha icyicaro rimwe gusa naho coba ari icyaha coroshe cyo mu byoroshe cyane kimwe mu bikomeye satani iyo umuhaye icyicaro rimwe gusa e aho nyine aba yagutwaye uko niko byagenze kayini ntiyumvira agira inzigo mwene wabo hamusimbira akaramwica asigara yicuza amaraso ya mwene wabo yirukanga kumbana imana iramubwira ati kayini utegereza gufata umwanya wo kwicuza ku bibi wakoze imana irabuza abantu bose baba bari bariho n'abazobaho ntibaze bigere bica kayini ahubwo kayini ategereza kuhaba umwanya wo kwicuza ku kibi yari yakoze mu rubyaro rumeze nk'abere kubera yuko imana imaze imana imaze kubona yuko abera apfuye ishumbusha adamu na eva ubundi imana yitwa seti hariya mu itanguriro igice cya gatanu duhereye ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri seti yahakuye abyara abana bagorora gusohokera imana gushitsa kuri nowa hariya nowa nawe ibyiwe dushobora kubibona mu itanguriro igice cya gatanu ku mirongo mirongo ibiri na gatandatu nowa yari umugabo yumva imana nowa yari atandukaniye n'abandi bantu ku isi ku kintu kimwe ikintu kimwe cyari umutima wiwe nowa yarakunda imana nowa umutima wiwe yaba yifuza yuko wokwama ari umutima uri imbere y'imana mu gihe haba hari kahara cy'ibihindano mu gihe abandi basore bo mu rungano rw'iwe hari ukuntu n'abasore mwa kino gihe bihenda yabona umukobwa yerekanye amatako ni ukuvuga ngo yambara mini kubera yerekanye amatako akabona yuko itako ryiwe ritukura agaca avuga ati ntibugere kuresha uriya itako ryiwe ritukura yamara ntiyiyumvire yuko na bariya arengana ba bandi bayavutse atukura kurenza hari inkumi nazo nyine zirabadeshire ziraba eh, n'ibindi bintu bibonekera amaso ariko ntiziyumvire yuko hariya naho nyine uriya yambaye neza bisobanura yuko akwije mu mutwe ubwenge bwiwe bukora neza abantu rero wagenda kwandurwa kuri abo bantu ubuzima bukanka ugasigara ugatisha barambesha ababyeyi bo bambeshe hamwe n'ikindi kumbe byavuye kuri wowe nyine ku mahitamo yawe mu gihe wa rero ni uko byagenze imisore yo mu gihe cya na nowa yavukana mu rubyaro rumwe na nowa ni ukuvuga ngo mu rubyaro ruva kwa seti hangaha tumeze nk'itanguriro igice cya gatandatu hamwe n'abakobwa bavuka mu muryango wo kwa seti ni kuvuga ngo bene wabo n'ababyara n'abandi banohwa ngo barahindukira babona mu abo mu rubyaro rwo kwa seti kubera yuko mu rubyaro rwo kwa seti nyine bitwara nk'ab'isi muca mbibona abantu b'imana n'abantu atari ab'imana biratandukanye hari iyi ereri yo kwihera uno munsi mu guhitamwo abo bubakana no mu gihe cya kera niyo yabaye batangura gushima abana b'abantu abana b'imana batangura gushima abana gutyo babyarana nabo bashinga ingo zitewe n'amategeko y'ijuru gutyo bwa bwoko bw'abera burabura kubera yuko ubwoko bw'abera bwari bwagiye kwivangitiranya n'ubwoko bw'abantu batera imana iraraba ibura n'umuntu n'umwe ayigororokera imana iravuga ati birakwiye yuko ndibura bano bantu pe kubera yuko bano bantu sinoreka ngo bagumeho kubera yuko ububi bwabarembeje imana yararaba ikabura umuntu n'umwe yoba integuza ya yesu kirisito kugira ngo yesu aze apfire muri bo kugira ngo bashobore gukira imana iravuga ati yayayayaya ingorane n'ingorane imana iraraba iraraba ati eee eh, yitegerejwe n'urunganwe hariya mu itanu n'igice cya gatandatu hatubwira ngo ariko nowa wewe imana iramushima mbega inkuru nziza tubona ngaha ariko kandi n'inkuru mbi mu gihe imana yoba umutima wawe ntibushime imana iraba umutima wawe ikaryoherwa cangirarira iki ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza ariko nowa we imana iraraba umutima wiwe iramushima none ni kubera iki imana yashimye umutima wa nowa iki kintu dukwiye kubitekerezaho cyane impamvu imana yashimye umutima wa nowa impamvu imana yashimye umutima wa nowa nowa ntabwo bisobanutse yuko nawe atari yarakoze icyaha hoya ahubwo icyatumye imana ishima umutima wa nowa nuko umutima wa nowa uba n'umutima ukunda imana nowa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwiye kujya kure y'imana yaba yiteguye kumvira icyo imana imusaba ko cyose nowa yari yarakomeje amasezerano yo mu itanguriro haba kumenya ibi by'imana n'isaha kirimo mu mutima wa nowa waba uri umutima wo gukora ibibereye uko isaha itashe nowa yaruhuka amaze kuruhuka bikamutera kwama yezwa buri minsi yose kubera yuko ikimenyetso cyo kuzocungurwa cyari muri we mu bwenge bwiwe hama imana imana niyo yabitegeka nowa ntiyatwawe n'iby'icyo gihe ngo asamarire iby'abandi barimo mugenzi iki gihe tugezemo ni igihe gikomeye gusumbya igihe cya nowa aho abanyakibi babaye benshi kandi nabonye mu cigwa giheruka ibintu bitugerageza cyane ku ino ni byinshi ntabwo uryamye urageragezwa ubyutse ukageragezwa mbere kugeza n'aho ugeragezwa uri no mu rusengero aho bitwa hera nka kino gihe ibintu birakomeye ariko kugira ngo dushobore gutsinda birakwiye yuko twiyumvira kwa kino kintu cya nowa cyatumye atsinda nowa mu bwenge bwiwe yaba yiyumvira iby'ubwami bw'imana yaba yiteguye yuko igihe cyose haje ikigeragezo yubukana imana iza kukimutsindira reka nawe ubwenzi urashobora gutsinda mwabuno buryo nyine none ko yesu yagiye ku isi kugira ngo akure mu icyaha muri twebwe kandi akadodora ku mutima wanjye hamwe n'uwaweho ndadodoye umuntu wese anyemerera kugurura ndinjira iwe dusangire byahishuriwe yohani igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu none mugenzi nawe ntiwokurugura umutima wawe kugira ngo yesu yinjire kugira ngo umusangire icyatumye imana ishima umutima wa nowa kugira ngo nawe ishime umutima wawe maze imana irimbura abantu bose harokoka nowa n'umugore wiwe n'abahungu biwe n'abakazana biwe hose hamwe harokoka abantu umunani nowa umugore wiwe abakazana batatu biwe hamwe n'abahungu batatu biwe mu gihe imana yaciye ifata umugambi yabonye muri abeli ikawuzana muri aburahamu muri ubwo buryo nyine ibyari muri kayini ntibyijyanye nabyo nyine byaciye biza muri nimurodi nimurodi ayobora abantu inyuma ya nowa kugira ngo bashobore kubaka umunara w'ibaberi muri uno munara w'ibaberi imana ibona bano bantu bino bintu barimo mbega nzobagiza hehe iravuga ati nidutibuke tugende ku isi kugira ngo tuyoberanye indimi imana uno munsi iriko iraraba ibibi biriko birakorerwa hano ku isi ikabyitegereza ikaraba ukuntu iriko irakora utwigoro twinshi kugira ngo njyewe nawe dukire ariko ikabona ati byanse maze ikavuga ati impera mwimeruka ngiye kurekura umwana wanje yesu kirisito aze hano ku isi yesu akavuga ati nkuretse gato kugira ngo ngende ndondere n'umwe basi yokwihana mbese ukuntu yesu yiyumvira yuko wokwihana uno munsi abo mu gihe cya nimurodi bose imana ibayobera n'indimi bagenda insabagire barananirwa ariko kandi nimurodi we waravuga ati ngiye kubaka ubwami bukomeye niyo babuloni ya mbere yabayeho muri icyo gihe cya kera inyuma ya nowa kandi n'inyuma ya nimurodi muri icyo gihe imana ibona abantu bose babaye babi imana ibona abantu bose babaye babi hariya mwitanguriza igice cya cumi na rimwe imana iraraba abantu bose bari bahari irarabati mbega ibintu ntibubigenze gute iki gihe imana yaraba na n'uno munsi iraraba imitima yacu twese iraraba umutima wanjye ikaraba umutima wawe imana imaze kubona umutima wanjye iravuga ati urya muntu yomvugire irampamagara kugira ngo ndayivugire igihe ndayivugira ibiri kirantunganisha rino jambo kandi nawe igihe wumva ijambo ryayo yifuza kugutunganya kugira ngo uze n'ijambo ryayo mu by'ukuri imana yitegereje hajya mu itanu cya cumi na rimwe iraraba kwatera mu gihugu cya uri ibona umugabo yari yitwa aburahamu aburahamu uyu aburamu yari afise umugore wiwe yitwa sarayi maze imana iramubwira ati aburahamu va mu nzu ya no mu bikorwa bya no mu gihugu cya kugira ngo ugende mu gihugu ngewe uhoraho nzokwereka ibi bisobanura iki murazi neza yuko aburahamu ari we sekuruza w'abizera bose ni kuvuga ngo ukwizera kwiwe kwatubereye akantu kadasanzwe imana iramubwira ati aburahamu kuva mu nzu ya so no mu gihugu cya so no mu bikorwa bya so ugende mu gihugu njyewe uhora imana yawe nzokwereka n'igiki twokwigira kuri aburahamu uno munsi abantu imana irabaha imburi ngo va mu byaha urimo aburahamu mu nzu ya se no mu gihugu yari arimo cyari igihugu basenga imbwirwabana ibyanditswe byera byerekana yuko se wiwe tera yacura ibigirwamana maze akagenda kubigurisha ahandi ibi nibyo byaranze se wiwe tera muri ubwo buryo nyine imana iravuga ati aburahamu ntibikwiye yuko agumana naba ahubwo agomba gukita akabivamo imana uno munsi iguhamagaye swati igukura mu busambanyi waranohowe na vino canye uri umwicanyi uri umubeshi cane uri umunyabazimwe waribye umugore w'abandi waribye amafaranga y'abandi canke warakoze icayi kina kiriya uri umugi w'ibiturire hamwe n'ibindi kombore ibibi byose woba wakoze haba bito cyangwa binini imana iraguhamagara ntabwo bikenewe yuko niba wavuye mu busambanyi ubanda ugendana n'abasambanyi oyaye imana iguhamagaye ati yewe wa muntu we nibyo narabonye yuko ugenda nk'uko ugomba hakuriya imana yarabye umutima wa yo hariya mu mu byakozwe n'inkumi igice cy'icumi imana ikaraba umutima wa koroneriyo ikavuga ati uyu muntu aransenga ariko arafise ibyo ahagije igatuma petero kugira ngo agende amuburire uyu munsi nawe imana ishobora kuba warayisenze ikabona yuko mu by'ukuri uri kurayisenga maze uno munsi ikakurunyikira imburi idasanzwe icyangombwa akubwira ati hariho icyo uhagije maze umaze kumenya yuko ari icyo uhagije nk'akarorero niba mu by'ukuri usenga imana akaba utaruhuka isabato imana ati uno munsi ndakubwire yuko ukwiye kuruhuka isabato kandi igacikubwira ati utegereza kuva mu byo wari urimo mu gihugu cyawe wari urimo hamwe no mu muryango wawe iyo turimo turavuga ibi tuba turimo turavuga iby'imiryango n'ibihugu bya mpemu nta ntabwo uba ukwiye kubandanya ugendana n'abataruhuka isabato ntabwo uba ukwiye kuba uri mu muryango w'abaturuhuka isabato ni ukuvuga ngo umuryango wo muri buryo bw'intemu nawe n'ishengero utegerezwa guca ufata ingingo yo kuva muri icyo gihugu kugira ngo bugende mu kindi gihugu imana izokwereka aburahamu rero imana yamubwiye ati va muri ibyo byaha urimo uyu munsi nawe imana ikubwira ati va muri ibyo byaha urimo ariko nta kuva muri byaha gusa ahubwo ni kuva mu bisanira byose by'ibyaha byose utegerezwa kubivamo ibisanira byose iyo icyaha kiva kikagera byose utegereza kubivamo kubivamo n'ibyahora bigukwegera mu cyaha niba yari umukobwa wawe usambana nawe umubwira ati ubu ndahebye niba wa mugore we ari umugabo wahora usambana nawe umubwira ati ibi ndahebye byose ubihebe ushobora kuba wari utukanye wari waratukanye kugeza nk'aho babituma ko kubera ibitutsi ibyo byose ugafata ingingo yo kubiheba imana yifuza guhindura ubuzima bwawe maze ikubwire ano majambo nk'ayo yabariye aburahamu hariya mu itangurira igice cya cumi na gatanu duhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa mirongo irindwi na rimwe itanga igice cya mirongo irindwi na kabiri uhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa cumi na gatatu hatwereka yuko ahantu imana yari kirabarira kugenda imana kirababira aburahamu kugenda cyari igihugu cyari cyarifatiwe n'abantu bakora iby'imana itagomba ariko kandi cyari igihugu imana yabona yuko kibereye kuri aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe kino gihugu nacyo cyari igihugu kikanani imana yari yabasezeraniye kandi igisezeranira aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe mwa kino gihugu rero uno munsi turiko turavuga ni igihugu cyari igicapo canye ikimenyetso cyane igishushanyo cy'igihugu uno munsi na twebwe turiko turajamwo twerekeza mu bwami bw'imana nibyo mu kiganiro gikurikira tuzoraba ibyerekeye runo rugendo n'ubuzima aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe babonye mu rugendo bariko barakora bava mu gihugu cya egiputa berekeza i kanani kubera yuko urubyaro rwa aburahamu sekuruza babizera rwahavuye rugwira mu nyuma rugenda gucumbika mu gihugu cya egiputa mu gihugu cya egiputa n'uno munsi herekana icyaha herekana kuba mu byaha ariko kandi ubwenge nshingwa uyu munsi turi mu bugaragwa twerekeza mu bwami bw'imana icyo imana yabariye aburahamu gukora nawe nicyo iri kirakubwira gukora iki nacyo ni ikintu bidasanzwe ni kuva mu byaha imuri uri kurahabwa uno munsi ni kuva mu byaha kandi nk'uko icimba kivuga ngo haracari n'ibindi byizigiro naho abantu babaye babi naho niba uri buri nabo bakoze icaha nawe nanjye cyane imana itanga imburi ya nyuma n'ayandi mahirwe kugira ngo niwihana uhabwe ibindi byizigiro reka aburahamu yari yihanye imana imubona ko mu kugororoka kubwo kwizera nawe hamwe wo kwizera yesu kirisito nteka uzohabwa ku bugingo budashira izere yesu bicicwa uyu no munsi yesu aguhamagara gutandukana n'icyaha kandi yakaremu ndakubwire ngo icyaha ntikizokwamaho hoya yesu kirisito kuba agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ububiko bwacyo umunyabyaha yanswe kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe ariko abagorozi bo bazohabwa igihugu gihora bicana ibihe bidashira niho mu gihugu c'ibyiza aho abakiririwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi uhamagarwa kwizera yesu kirisito kumugira ya mbere muri byawe byose kandi amahoro n'urukundo biva mu ijuru bizobigufashamo gushika dushikanye mu bwami bw'imana n'umwami wacu yesu kirisito agiye kuza wakire ijambo ry'imana mugenzi utegereza gukora bino bikurikira inyuma yo kumviriza kino kiganiro ukora jeme hano kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro kandi ugashobora kwandika muri komanteri haba ikibazo cyangwa ikindi kintu wifuza kudushikiriza ikindi nacyo bisaba yuko ukora pataje niba uriburi buno butumwa ubushikane kuri benshi bashoboka kugira ngo ubwonko watunganijwe kandi mu gihe uri kuratunganya twerekezanya mu gihugu cy'ibyiza ntusige na bagenzi bawe na kare icyo twese kidutera gukora ibi ni urukundo reka urukundo ruganze mu buzima bwawe kugira ngo nawe ubere abandi itara ribamurikira mu gukwiragiza kino cyigisho ku bantu benshi bashoboka yesu akugire neza kandi aguha umugisha ntibibagire kurabone kugira ngo uzoshobore kuronka n'ikiganiro gikurikira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 gira nawe icyo uterereye mwa kino gikorwa dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi